مرحبا شباب رجعنا لكم فيديو جديد مع اخوكم جودي واليوم طيب، نفرجي ايش عملت الشركة الغبية bu çabuk. Bu çabuk. ben şey. Şimdi اخر واحد سبعة كم جليتها مرة الله اكبر الله اكبر يا ساحر الله اكبر جبلة شباب كان معكم اخوكم جودي